Thank you. Thank <laughs> you. Что случилось? Как дела? Дом лисица отняла. Хм. Что я слышу? Отняла. Хм. Отняла. Отняла. Отняла. Ох, летит ей от козла. Thank м-м-м. you. Я топу-топу ногами, заколю тебя рогами, сброшу лужу, а потом замету тебя хвостом. серый, как дела? Прогнала меня лиса, съела бедного козла. Съела? Съела. Чудеса. Я зайчишка помогу и плутовку проучу. шум. То ли сено, то ли рост, то ли полка, то ли нож. Да э, ты уже дома, зайка балалайка. Да, лиса увидала тебя и ушла. Э, вот так и я. Вот так и я. Ведь мы друзья, и ты, и я. медведя и то провела. Знаю, знаю про лисидей. Ведь не спорить хочу, лису выгнать хочу. несу, несу косу, тебе в голову снесу. Слезай, лиса, с печи! Сейчас, я иду, а только лапка найду. Я несу, несу косу, тебе в голову снесу. Слезай, лиса, с печи! нечего. Один совсем по свете, и все за одного. Хорошими друзьями нигде не пропадешь, хорошим верным друге защиту ты найдешь.